අයිබන් දරුවනේ අද මම කතා කරන්න යන්නේ විද්‍යුතයේ තාපන ඵලය පිළිබඳ 2021 22 පේපරේ ආව B කොටස රචනා අවසාන ප්‍රශ්නය ප්‍රශ්නාංක 10. අපි බලමු මොනවද දෙන්න ඕනේ උත්තර කියලා. අපි කතා කරගත්තා වගේ විද්‍යුතේ තාපන ඵලයේ ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්න අංක 10 ඒ කොටස. මෙතන පුතා පෙන්නනවා පොඩි ඇටෝමක්. ස්විච් එකක් තියෙනවා 230යි වෝල්ට් ධාරාවක් ලබා දෙනවා. මෙතන ධාරා මනින්ද ඇමීටරයක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ ධාරාව මේක හරහා මේ විදුලි තාපකයට ගියපුවම මෙතන ප්‍රතිරෝධය නිසා මේ ජලය නැටීමකට රත් ලක් වෙනවා මේ උෂ්ණත්වය වැඩිවීම නිසා ප්‍රතිරෝධයේ මේ ආකාරයෙන් පරිපථය සම්පූර්ණ වෙන්න පුළුවන්. මන්තයක් දාලා තියෙනවා මේකේ උෂ්ණත්වයේ ඒකාකාරීව පවත්වාගෙන මන්තනය කිරීම සඳහා උෂ්ණත්වය මැනීමට උෂ්ණත්ව මානයක් භාවිත කරලා තියෙනවා. හරි. අපෙන් අහන තාපන දඟරේ ප්‍රතිරෝධය. මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධය ගන්න කරන්න කියන පුතේ මේ ස්විච් එක ඔන් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම යන ධාරාව මෙන්න මේ තාපන දඟරේ ප්‍රතිරෝධය හෙවත් R හරහා ගමන් කරනවා. එහෙනම් මේ පරිපථයට අපි දාමු V සමානයි IR. V දෙසිය තිහයි අයි දහයයි ආර්තමයි හොයන්න තියන්නේ මේ වගේ ප්‍රතිරෝධයක් නෑ කියලා උපකල්පනය කරමු එතකොට ආර් සමානයි විසි තුනයි ඕම් බිඳුර බිඳු සුළුන ආර් සමානයි විසි තුනයි ඕම් හරි මිනිත්තුවකදී තාපකය මගෙන් නිපදවන තාප ශක්තිය ජූල් වලින් ගණනය කරන්න එක මිනිත්තුවකදී ගැනපුතේ තප්පර හැටකදී අපි දන්නවා ස්ථාපන ශක්තිය එමත් අපි මේක ශමතාවය මුලින් ගන්න කරලෙමු ශමතාවය ගන්න කරන්නේ කොහොමද p සමානයි p කියන්නේ ශමතාවය සමානයි වෝල්ටේජ් එක වාරයක් ධාරාව හරි p සමානයි වෝල්ටේජ් එක 236යි ධාරාව 10යි 2300යි වොට් හෙවත් 2300යි ජූල් තප්පරයට අපෙන් අහන්නේ පුතේ විනාඩියකදී හැදෙන තාප ප්‍රමාණය මෙතන තප්පරයකදී එන ශක්ති ප්‍රමාණය එහෙනම් තප්පර 60කදී හෙව්වනම් හරි නේද එහෙනම් තප්පරයකදී 2300 යන තප්පර 60කදී 138000යි ජූල් ඉතින් පුතේ මේක තව විදියක් තියෙනවා හදන්න. ඔයාලා දන්නා විද්‍යුතයේ තාපන ඵලය H සමානයි I වර්ගයයි RT. I වර්ගය කියන්නේ 10 වර්ගයේ 100යි, R කියන්නේ 23යි, 2300යි, වාරයක් T කියලා කියන්නේ තත්පර 60යි. එහෙම වැඩි කරත් ඔයාලට එන්නේ 138000 ජූල්. හරි? ඒ විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ක්‍රෝම ඉලක්කම් 3. මෙම සැකසුම කිරි කිලෝ 5ක් රත් කිරීමට භාවිත කරයි. භාජනයේ තාප ධාරිතාව නොගිනිය හැකි බවත් කිරිවල ආරම්භක උෂ්ණත්වය 30 බවත් උපකල්පනය කරමින් මිනිත්තු 7කට පසු කිරිවල උෂ්ණත්වය ගන්න එක. මම ගන්නවා මිනිත්තු 7කට පස්සේ උෂ්ණත්වය T කියලා. හරි කිරිවල විශේෂ තාප ධාරිතාව දීලා තියෙනවා. එහෙනම් පුතේ මිනිත්තු 7කදී නිපදවන තාප ප්‍රමාණය මම හොයාගන්න ඕනේ. මම දන්නවා කලින් හොයාගත්තා මිනිත්තුවකදී 134000යි නම් මිනිත්තු 7කදී මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. 966010 ජූල් මිනිත්තු 7කදී නිපද වෙන තාප ප්‍රමාණය. එහෙනම් පුතේ කිරිවලට මං Q සමාන MCT දානවා මෙන්න මෙච්චර තා ප්‍රමාණයක් 966000ක තා ප්‍රමාණයක් සමානයි ස්කන්ධයේ කිලෝ 5යි විශිෂ්ට තාපධාරිතා 3900යි උෂ්ණත්වය පුතේ මිනිත්තු 7කට පස්සේ T ආරම්භ වෙන්නේ 30න් එහෙනම් T ඍණ 30 තමයි උෂ්ණත්ව වෙනස හරි මේක සුළු කරපුවම අපිට එනවා 79.5යි සෙල්සියස් උෂ්ණත්ව වැඩිවීම කියන්නේ අවසාන උෂ්ණත්වය හරි හරිද මේ තුහතකට පසු කිරිවල උෂ්ණත්වය T සමානයි 79.5 සෙල්සියස්. හරි රෝමි ලක්කම් 4 දැන් මෙතන කියනවා දරුවෝ සම්බන්ධක වයර් වලට ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා කියලා. දැන් මෙතෙක් වෙලා අපි ගාන හැදුවේ වයර් වල ප්‍රතිරෝධයක් නැහැ කියලා. මෙතන කියනවා 0.02 ඕම් ප්‍රමාණයක ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා කියලා. හරි. එහෙනම් වයර් වලදී ශක්ති හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය වොට් වලින් ගණනය කරන්න. හරි අපි දැන් කරන්න තියෙන හරිම සරලයි කම්බි වලට v IR යොදනවා හරි කම්බි වලට v IR දාපුවම v 10 වාරයක් R කියන්නේ 0.02යි එහෙනම් 0.2 වෝල්ට් වෝල්ට් ප්‍රමාණයක් තමයි කම්බි වලදී විභවය වැටෙන්නේ විභව වැටීම කම්බි වලදී 0.2යි එහෙනම් කම්බි වලට p VI දාපුවම කම්බි වලද විභව වැටෙනවා 0.2ක් ධාරාව 10යි 2යි වෝට් ප්‍රමාණයක් කම්බි වලදී හානි යට ලක් වෙනවා. හරිද? එතකොට අපි මෙතනදී සැලකුවේ කම්බියත් එක්තරා ප්‍රතිරෝධකයක්. 0.02ක ප්‍රතිරෝධකයක් විදිහට හිතුවා මුළු කම්බියම. හරි එතකොට මේ කම්බියට දානවා V IR. මොකද කම්බියේදී වැටෙන තාප ප්‍රමාණය මේ විභව වැටීම හොයාගන්න. තාප ප්‍රමාණය කම්බියේදී වැටෙන විභව වැටීම හොයාගන්න. හරිද? කම්බියේදී කොච්චර විභව ප්‍රමාණයක් වැටෙනවද කියලා. හරි? හරි. බී කෑල්ල බී කොටසේ එන්න පුතේ කප්පියක් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් ඉතින් මේක හරිම ලේසි මොකද සියලුම ඉක්වේෂන්ස් ටික දෙනවා දැන් මේවා A level physics වල වගේ නම් දෙන්නෙත් නෑ මේ ඉක්වේෂන්ස් මතක තියෙන්න ඕනේ හරි දැන් බලමු මෙතන කප්පියක් වට අවත ඇති සැහැල්ලු නූලක් මේ කප්පිය වටේ නූලක් ඔදලා තියෙනවලු නූලට නිව්ටන් 30ක සිරස් බලයක් යොදලා තියෙනවලු පහලට බ්‍රමණක්ෂයට කපි අවස්ථති ගුණේ දැන් බලයක් තියෙන නිසා මේක මෙහෙම භ්‍රමණය වෙන්න ඕනේ හරි එතකොට පුතේ මෙතන සැහැල්ලු නූලක් කියන්නේ නූලේ බාල බරක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක 30 නිව්ටන්මයි අගය ඊට වඩා වැඩි වෙන්නේ මොකද නූල බර නැති නිසා. මෙතන අරය 0.2 මීටර් කියලා තියෙනවා. මේකේ අවස්ථಿತಿ ගුණය කියන්නේ පුතේ මේ i කියන එක හරි දෙක වැඩි කිරීම 10 වලින් 2 කිලෝග්‍රෑම් වර්ග මීටරයට. හරිද ඉතින් මේ විදිහට නූල ලිස්සා නොවන බව උපකල්පනය කරන්නලු මෙහෙම කරකවනකොට ඒ කියන්නේ නියමිත විදිහට මේක ගැටලා තියෙනවා මේ ඝර්ෂණයක් මෙතන හොඳට තියෙනවා ඝර්ෂණය අඩු වෙලා මේක ලිස්සීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. يعني ස්ලිප් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මේ කියන්නේ. හරි මොකද ස්ලිප් වුණොත් මේ කැරකෙන වේග වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. එක කප්පිය මත යොදන ව්‍යාවර්තය. පුතේ මෙතන සමීකරණයක් මේ තියෙන්නේ. ව්‍යාවර්තය කියන්නේ ටෝ. ටෝ සමානයි Fr යොදන බලයට තියෙන දුර. බලේ වාරය බලයට තියෙන ලම්බක දුර. ඉතින් පුතේ බලය 30යි බලයට තියෙන ලම්බක දුර භ්‍රමණ අක්ෂය වටා 0.2යි. එහෙනම් 30 වාරයක් 0.2 6යි මේක තියෙන නිව්ටන් වලින් මේක මීටර වලින් නිව්ටන් මීටර. ව්‍යාවර්තය 6යි නිව්ටන් මීටර. හරි. ඊපස්සේ ව්‍යාවර්තය කෝණික තෝරණය සහ අවස්ථිති ගූර්ණය අතර සම්බන්ධය පෙන්වන්නට සමීකරණය ලියන්න. පුතේ අපි කලින් දැක්කා ටෝ සමානයි i alpha. ටෝ කියන්නේ ව්‍යාවර්තය ඇල්ෆා කියන්නේ කෝණික තෝරණයේ අවස්ථා දිගුරණේ. අයි මෙන්න මේක තමයි සමීකරණය. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලේසිද සමීකරණේ දීලා අහනවා මොකද්ද සමීකරණය කියලා නේ. ඉතින් ඒතොර ඒවා ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි? ඊට පස්සේ කප්පියේ කෝණික තෝරණය ගන්න එක. ඉතින් කප්පියේ කෝණික තෝරණය ගන්න එක. දැන් අපි ටෝ දන්නවා, i දන්නවා නම් මේ ඇල්ෆා තමයි අහන්නේ. ටෝ 6යි මේ සමීකරණය යොදමු. ටෝ සමාන ඇල්ෆා. ටෝ කියන්නේ අපි කලින් හොයාගත්ත 6යි කියලා. i කියන්නේ 2 වැඩි කරමු 10 2යි කියලා ගානේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට හරියට තියෙන ඇල්ෆා. ඇල්ෆ සමානයි මේක සුළු වුණහම 300යි රේඩියන් තප්පර වර්ගයට මෙහෙම තමයි ඒකකේ රේඩියන් තප්පර වර්ගයට හරි කෝණික තොරණය ඊට පස්සේ අපි දන්න පුතේ අහනවා රෝමිලකන් හතරේ කප්පිය වට 25ක් කැරකෙනවලු මෙහෙම වට 25ක් කැරකෙනකොට කෝණික විස්ථාපනය මම කෝණික විස්ථාපනය ගන්නවා තීටා රේඩියන් කියලා කෝණික විස්ථාපනය කොච්චරක් කෝණේ විස්ථාපනය වෙලා තියනවද එක එක වටයකදී පුතේ කැරකෙන්නේ කොච්චරද 25 ප්‍රමාණයන්නේ කෝනික විස්ථාපන අංශක 360යිනේ අංශක 360ක් කියන්නේ රේඩියන් වලින් ගත්තොත් 25 හරිද එහෙනම් එක වටයකදී 25 නම් වට 25ක් යනකොට 25 වරක් 25 නේ ඒ කියන්නේ 55 අපි දන්නා 5 කියන්නේ අපිට 3යි කියලා ගන්න කියලා තියෙනවා එහෙනම් 150යි එහෙනම් රේඩියන් 150යි හරිද කෝනික විස්ථාපනයක් වයින් රේඩියන් වලින් රේඩියන් 150යි දෙකේ කියනවා 25ක් කරකවන තැනදී කෝනික ප්‍රවේගය කෝනික ප්‍රවේගය අපි දන්නා ඔමේගා කියලා හරි මෙතන කෝණික විස්ථාපනය දන්නා විස්ථාපනයයි කෝණික ප්‍රවේගය සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔමේගා වර්ගය සමානයි ඔමේගා නෝට් වර්ගය දන 2යි ඇල්ෆා කෝණික විස්ථාපනය හරිද ඇල්ෆා කියන්නේ කෝණික ත්වරණය මේ තියෙන ආරම්භක කෝණික ත්වරණය මේ තියෙන අවසාන කෝණික ත්වරණය එතකොට මේ 25ක දින එක තමයි මේ තියෙන්නේ ආරම්භයේදී නිශ්චලතාවයෙන් පටන් ගන්න කියන එහෙනම් මේ කැල්ල බිඳුවයි එහෙනම් ඔමේගා වර්ගය සමානයි මෙන්න මේ කැල්ල 2යි ඇල්ෆා තීටා නේ හරි එහෙනම් ඔමේගා වර්ගය සමානයි දෙක වැඩි කිරීම ඇල්ෆා 300යි වාරයක් මෙතන 150යි කෝණික විස්ථාපනය. ඉතින් මේක සුළු කරපුවම එනවා ඔමේගා සමානයි 300යි රේඩියන් තප්පරයට. 300 රේඩියන් තප්පරයට. හරිද? හඳ මෙතන 300 වැඩි කිරීම 300 වෙන නිසා. හරි? ඉට පස්සේ මේ ගතරම මෙම ලියල සුළු කරන්න දෙකු නෑ මොකද මෙතන දෙවරක් එකසි පනා තුන්සියයි තුන්සිය වැඩි කිරීම තුන්සියතකොට තුන්සිය වැඩි කිරීම තුන්සිය වර්ග මූල කියන තුන්සියයි එහෙම අදල ගන්නත් පුළුවන් හරි බල්ල කියන්න පුළුවන් එන්න උත්තර රස වට විසිපාකති කෝ කපේ චාලක ශකරින් පුති අතන තිබ්බ සමීකරණයන් භාගයයි අයි ඔමේග වර්ගයනේ භාගයයි අයි ඔමේග වර්ගේ අයි කියන දෙක වැඩි කිරීම දහරණ දෙකයි ඔමේග වර්ගය කියන පොතේ තුන්සිය වර්ගය කියන මෙන්න මේක අනුදාහයි දෙකට දෙක සුළු වුණා මෙතන 10 ඍණ 2යි ඍණ 2ක් ගියපුවම මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ගණන හදන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අවසාන කොටස පස්වෙනි එක රෝම ඉලක්කම් පහ හේතු දක්වමින් හෝ පියවර පෙන්වමින් කපිය වට 25ක් කරකැවීමේදී නිව්ටන් 30ක බලය මගින් කළ යුතු පුතේ නිව්ටන් 30කින් මේක අදින්නේ. මෙහෙම අදිනකොටනේ කෝණික ප්‍රවේගය වැඩි වෙන්නේ. එතකොට ඒ කරපු කාර්ය නිසා තමයි මේක චාලක ශක්තිය වැඩි වුණේ. එහෙනම් ඒ චාලක ශක්තිය වැඩිවීම සමාන වෙන්න ඕන නේද මේ නිව්ටන් 30 බලෙන් කරපු කාර්යයට? ශක්තිය සංස්ථතිකයිනේ. ශක්ති සංස්ථිත නියම යොදපුවම මේ බලයෙන් කරපු කාර්ය නිසා තමයි අතන චාලක ශක්තිය අරගානාවේ 900 ජූල් ආවේ. එහෙනම් ශක්ති හානියක් නැත්නම් මේ නිව්ටන් 30 බලය මගින් කරපු කාර්යය සමාන වෙන්න ඕනේ අතන චාලක ශක්තියට. එහෙනම් ශක්ති සංස්ථේ නියමයට අනුව මෙම 30යි බලය මගින් කළ කාර්ය කප්පිය වට 25ක භ්‍රමණය වීමේදී ගබඩා වූ චාලක ශක්තියට සමානයි. එම නිසා නිව්ටන් 30 බලය මගින් කරපු කාර්යයත් ජූල් 900යි. එහෙන් දරුවෝ මේ විදිහට තමයි B කොටසේ රචනා ප්‍රශ්න 6ට එන්න ඕනේ උත්තර ටික වෙන්නේ. Hari?